juda ko'pchilik yozdi kommentariyaga aka ili uka ukajon shu musofirchilikda yurib 10-15 ta bir bola ishlatayotgan bir yadrlagan bir video qilib chiqing deganiga hozir man bitta video ham joyladim narvonni tepa pog'onasidagi anonsi saytar ekanda san shunchalik pastsanki odamlar sanga oyog'ini artib keyin manga chiqadi toza oyog'i bilan deb o'zicha katta ketar ekan yillar o'tar ekan haligi narvonni egasi kelib narvonni to'ntarib qo'yib ketar ekan tushunyapsizmi u degani bugun siz tepada edingiz ertaga pastga o'tib qolasiz ana shu yerda insonlar sizga oyog'ini artib keyin tepaga chiqadi u brigadir ana shu bir o'zidan brigadir yasab olgan akalarimizga tegishli bu gap haligi bolalarni haqqini yeyotgan odamlarga tegishli bugun brigadirmisiz cho'tki shunday bir zo'r brigadir bo'lingki haligi qo'lingizda o'n beshta ishlayotgan bola sizni shunaqa zo'r eslab yurishsin keyin esdan chiqarishmasin lekin ularni haqqini yeb izdivasta qilib bir yomon anovini qolib ketmang